Ben bir ev hanımıyım. 10 yaşında yürüme engeli olan bir kızım var. Annem çalışıyor. Duldur kendisi. Bu yani. Bu çapulcularız biz. Bir engelli annesi. Bir çapulcuyum yani. Talebimiz ne? Artık bu diktatörlük tarzı şeylerin sona ermesini istiyoruz. AKP buradan gitsin. Bu devlet devrilsin. Onun için buradayız.